Hoy día amanecimos con un clima bastante nublado, el día está un poquito feo, pero no importa. El día de hoy nos estamos yendo a la zona de Hunde, es una de las zonas más famosas, más populares, especialmente entre los jóvenes extranjeros estudiantes aquí en Seúl, Corea del Sur vamos a tener un día muy muy divertido junto a mi amigo. De hecho, este amigo es coreano, pero está aprendiendo español. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar solo español. Así es, vamos a intentar hablar, comunicarnos solo, solo en español. No podemos hablar coreano, pero le vamos a dar un poquito de ayudita, porque recién empezó a aprender español, entonces su nivel de español no es tan avanzado. Imagínense, si no, no vamos a poder comunicarnos vamos a tratar de hablar lo más posible, la mayor parte en español. Así que va a ser como un 24 horas hablando español en Seúl, Corea del Sur. Hyundai es uno de los centros de la moda y tendencia en Corea del Sur se reúnen muchos jóvenes, estudiantes y extranjeros aquí porque literalmente puedes encontrar de todo. Tiendas de ropa, maquillaje, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, de todo, de todo. Ya está nuestro amigo. Estamos yendo a almorzar. Pues ya llegamos a la cafetería. Vamos a tomar un brunch aquí con mi amigo. Se ve súper, súper bonito. De hecho, Hunde tiene muchos cafés, restaurantes lindos y este es uno de ellos. A ver, vamos a entrar para explorar qué platos tienen. Y hoy vamos a comer muy, muy rico. ¿Tienes hambre? ¿Sí? sí. Vamos a comer que en este restaurante cafetería se pide así todo por esta máquina virtualmente. Bueno amigos, aquí ya estamos dentro de la cafetería, restaurante. Nos hemos pedido algo para comer porque estamos muriendo de hambre. De hecho es hora de almuerzo y hay muchísima gente hoy como es sábado aquí en Hongdae. Así que vinimos a un lugar muy muy bonito que está bastante grande y se ve muy buena la comida. Así que vinimos por aquí y pues ahora les presento a mi amigo. Hola. Hola. Hola amigo, ¿qué tal? Me llamo Iván. Iván. Yo soy coreano. Mm. Tengo 27 años. 27. Tengo. Uy. <laughs> soy coreano y soy amigo de Hanna. Así es. No estás buscando en Google Translate, ¿no? Google Translate. Google Translate. ¿Estás viendo? Sí, sí, sí. 아, sí? <laughs> sí. 한국에 비가 오고 있어요. Ah. Está lloviendo en Corea. Está lloviendo en Corea. <laughs> Ah, ya. Está lloviendo Ya, en ya. Corea. Está. Iván, ¿tienes hambre? ¿Hombre? Hambre, hambre. Hambre. ¿Hambre? Hambre. Yo soy de ham- hambre. No, no, no, yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Yo soy, tengo. yo soy hambre de nada en mi vida. <laughs> Yo tengo estómago. 위가 있다고 오빠는? 설렘도 아닌가 이거? 어. 3, 2, 1 Arguing again Arguing about something so simple Make it clear, tell me why you're running back to him Feeling insecure, feeling like there's more to your character Do you need agua? Agua? Yeah. Okay, agua Agua. Gracias. Agua. Y Ya salió nuestra comida. Tenías hambre, ¿no? Yo tengo hambre. hambre. Yo sírvete, sírvete, por favor. sírvete. Vamos a comer porque estamos muriendo de hambre. Encima no ha desayunado. No. No, me está entendiendo, verdad o no? No, no, me estás entendiendo. No. ¿No? El se me trajo agua. Salud. De hecho, como les conté, Iván recién está aprendiendo español, así que no, todavía su español no está en un nivel muy avanzado. Está aprendiendo español recién. Te amo. <laughs> ¿A quién? ¿A quién te amo? Te amo, te, quiero, te quiero. Vean amigos, Iván se ha preparado un montón para el día de hoy. Vean todo esto, que ha anotado lo que va a hablar para no olvidarse de toda esta lista. casa no, Mi casa, tu casa. Mi casa, tu casa. <laughs> Estamos comiendo aquí todo muy, muy rico. ¿Qué tal la comida? ¿Qué te parece? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. De hecho, nos conocimos hace poco, ¿no? Hace poco tiempo. Tengo tiempo. No me entendiste. Nosotros, nosotros nos hemos conocido hace poco tiempo. Tiempo. Time. Tiempo, yeah. Nosotros. hace poco tiempo nos hemos conocido. 날린 어, <laughs> 얼마 전에 알았잖아 안지 얼마 안 됐잖아 아, 그 얘기를 한 거야 아세 poco tiempo 조금 조금 전에 알았다고 아, 아리바 나라호 아센트로 아덴트로 막 그런 거막 소리 먹을 뭐 때 하는 거 solo sabe esas cosas ¿no? 그런 거밖에 모르세요 나라호 아센트로 바덴트로 Y a ver, le voy a preguntar cómo así empezó a aprender español, porque no es tan común todavía. De hecho, en Corea ahora sí muchas personas aprenden español, pero todavía no es tan común como el inglés. Iván, ah, come primero. <laughs> ¿Cómo así aprendiste español? Me gusta viajar, por eso me apetecía hablar con varios amigos. Mm. Le gustaba mucho viajar, en- le interesó aprender español para poder comunicarse más con otros amigos de otros países. Ah, Me encanta la cultura latina. la ayuda del traductor. Cuando salgo con latina me al- alegre. Ah, o sea, le gusta salir con latinas. O sea, ¿te gusta salir con latinas? Mujer latina. 일단 라티나랑 나가는 게 좋아서. No es que le gusta salir. 아, 오케이, 오케이. 아, 세 명의 시간을. 라틴 친구들이랑 있을 때 나도 즐겁고 행복해지는 것 같아서 좋았다를 해명해 주세요. 라티노스이라고 했으면 라틴 친구들인데 라티나라고 하면은 그냥 라틴 여성만. 여자 그래가지고 아 se refería a que se sentía muy feliz y alegre divertido cuando salía con sus amigos latinos no no solo con latinas se confundió así que no, no le hay que malinterpretar Oh, ok está sudando que siga comiendo Amigos, ya terminamos de comer, estoy súper, súper llena, reventando. Y ahora vamos a irnos, por aquí cerca hay una calle muy, muy famosa, muy linda, donde van muchas parejas, muchos amigos para pasear y caminar, porque tiene una vista muy, muy linda, solo que nos está malogrando un poquito el clima, pero igual no importa. Vamos a irnos para pasear ahí, igual con toda la lluvia se va a ver muy bonito. Se llama su Sukil, así que vamos a irnos ahora para bajar la barriga. Estoy lleno, gracias, provecho. Tell me that you're okay I've been driving on. Amigos, vean, vinimos a un lugar para tomarnos fotos. Así tienen las máquinas para pagar ahí. Y dentro por ahí, no puedo hablar muy fuerte porque hay mucha gente. Dentro de esos cuartos hay una máquina especial donde te sacan fotos. ¿Estás cansado? ¿Cansado? ¿Cansado? No cansado. No cansado. Macho hombre. No, no cansado, macho hombre. macho hombre no se cansa. 야, 아니거든요. 잘 쓰고 있었거든요. como cantante. me duele la garganta. Garganta. Garganta. Ah, cantante. ¿Tú, cantante? No, cantante. Ah, no eres cantante. No, no eres cantante. yeah, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Eh, ah, <laughs> espero que les haya gustado mucho este video. Muy bien, tratamos de hablar mayormente español. ¿Te divertiste? Muy bien. Ah. Está feliz. Ah, está feliz, está te divertiste mucho. Los quiero. Arriba, abajo, arriba, abajo, adentro. centro. Arriba Así que chicos, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias, cuídense mucho y los quiero.